જિયોજેબ્રા માં સમમિતીય રૂપાંતર કરવા પરના આ ટ્યુટોરીયલમાં તમારું સ્વાગત છે આ ટ્યુટોરીયલમાં આપણે શીખીશું સમમિતીય રૂપાંતર જેમ કે રેખા સમમિતિ પરિભ્રમણ સમમિતિ અને માપ અને સ્થાન સાથે આકૃતિ મોટી કરવાનું પણ શીખીશું અમે ધારીએ છીએ કે તમને GeoGebra સાથે કામ કરવા માટેનું બેઝિક જ્ઞાન છે જો ન હોય તો સંબંધિત ટ્યુટોરિયલ માટે અમારી વેબસાઇટ જુઓ આ ટ્યુટોરિયલ રેકોર્ડ કરવા માટે હું ઉબુન્ટુ લિનક્સ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ આવૃત્તિ 11.10 GeoGebra આવૃત્તિ 3.2.47.0 નો ઉપયોગ કરીશ આપણે નીચેના GeoGebra ટૂલોનો ઉપયોગ કરીશું reflect object about line rotate object around point by by angle, dilate object from a point by factor, semicircle through two points, regular polygon અને perpendicular bisector. રૂપાંતરની વ્યાખ્યા ભૌમિતિક આકૃતિને સમમિતીય રૂપાંતર છે યામ સમતલ પર તેનું સ્થાન કદ અથવા આકારમાં ફેરફાર મૂળ આકૃતિ ઓબ્જેક્ટ તરીકે ઓળખાય છે રૂપાંતરિત આકૃતિને ઈમેજ કહેવામાં આવે છે પ્રતિબિંબ સમમિતિ તેને રેખા સમમિતિ પણ કહેવાય છે એક પ્રકારની સમમિતિ કે જ્યાં એક અર્ધ અન્ય અર્ધનું પ્રતિબિંબ છે તમે ઈમેજને વાળી શકો છો અને બંને છિદ્ર બરાબર બંધ બેસે તેમ રાખી શકો છો રેખા સમમિતિ એ રેખા છે જેના પર આકૃતિ પ્રતિબિંબિત થાય છે ચાલો GeoGebra વિન્ડો ઉપર જઈએ dash home media application type હેઠળ એજ્યુકેશન પસંદ કરો અને GeoGebra પસંદ કરો આ ટ્યુટોરીયલ માટે હું એલ્જેબ્રિક વ્યૂ બંધ કરું છું એલ્જેબ્રિક વ્યૂ પર ક્લોઝ બટન પર ક્લિક કરો ચાલો રેખા સમમિતિ સાથે શરૂ કરીએ પ્રથમ ચાલો એક સમભુજ ત્રિકોણ બનાવીએ ટૂલબારમાંથી રેગ્યુલર પોલિગોન ટૂલ પસંદ કરો ડ્રોઈંગ પેડ પર પોઇન્ટ એ બી ઉપર ક્લિક કરો અને બાજુઓની સંખ્યા માટે 3 દાખલ કરો સંભુજ ત્રિકોણ એબીસી દોરાયું છે ચાલો ત્રિકોણની એક બાજુ પર એક લંબ દ્વિભાજક દોરીએ પર્પેન્ડિક્યુલર બાયસેક્ટર ટૂલ પસંદ કરો અને બાજુ એસી પર ક્લિક કરો પોઇન્ટ ટૂલ પસંદ કરો અને ત્રિકોણ અંદર એક બિંદુ બનાવો કોઈ એક શિરોબિંદુઓ તરફ બિંદુ ડી ખસેડો બિંદુ D પર જમણું ક્લિક કરો અને ટ્રેસ ઓન પસંદ કરો ટૂલબારમાંથી reflect object about line tool પસંદ કરો બિંદુ D પર ક્લિક કરો આ બિંદુ D ને પ્રકાશિત કરશે પર્પેન્ડિક્યુલર બાયસેક્ટર પર ક્લિક કરો આ લંબ દ્વિભાજકની બીજી બાજુ પર પ્રતિબિંબિત ઈમેજ D' બનાવશે D' એ બિંદુ D ની પ્રતિબિંબિત ઇમેજ છે બિંદુ D માટે ટ્રેસ ઓન સેટ કરો ચાલો મૂવ ટૂલની મદદથી આપણે બિંદુ D ને ત્રિકોણ સાથે ખસેડીએ ટૂલબારમાંથી મૂવ ટૂલ હેઠળ પ્રથમ વિકલ્પ પર ક્લિક કરો માઉસ વડે આકૃતિ પર ક્લિક કરો ત્રિકોણને ટ્રેસ કરે એ પ્રમાણે તેને ડ્રેગ કરો હવે માઉસ બટન છોડો તમે શું નોંધ કર્યું અહીં લંબ દ્વિભાજક એ રેખા સમમિતિ છે D એ ઓબ્જેક્ટ છે અને D' એ ઇમેજ છે ચાલો રેખા વિશે અર્ધવર્તુળ પ્રતિબિંબિત કરીએ ચાલો અર્ધવર્તુળ દોરીએ circle through two points tool પર ક્લિક કરો અને બિંદુ E અને પછી F ને માર્ક કરો સેગમેન્ટ બિટવીન ટુ પોઇન્ટ્સ પર ક્લિક કરો બિંદુ G અને H માર્ક કરો રેખા દોરવામાં આવેલ છે ચાલો રેખાની પ્રોપર્ટીમાં ફેરફાર કરીએ રેખા પર જમણું ક્લિક કરો ઓબ્જેક્ટ પ્રોપર્ટીઝ પર ક્લિક કરો સ્ટાઇલ ઉપર ક્લિક કરો અને સ્ટાઇલમાં ફેરફાર કરો ટૂલબારમાંથી reflect object about line tool પસંદ કરો અર્ધવર્તુળ EF પર ક્લિક કરો રેખા GH પર ક્લિક કરો આ રેખા GH ની બીજી બાજુ પર પ્રતિબિંબિત ઈમેજ E-F' બનાવશે હવે આ આકૃતિ કોના જેવી દેખાય છે તે એક વર્તુળ જેવી લાગે છે ચાલો હવે આ ફાઇલનો સંગ્રહ કરીએ ફાઇલ સેવ એઝ પર ક્લિક કરો હું ફાઇલ નામ લાઇન સિમેટ્રી લખીશ અને સેવ ઉપર ક્લિક કરીશ આગળ ચાલો rotate the object around a point by angle વિશે શીખીએ રોટેશન એટલે કે પરિભ્રમણની વ્યાખ્યા પરિભ્રમણ એક રૂપાંતર છે જે આકૃતિને એક કોણ દ્વારા નિયત કેન્દ્રની આસપાસ ફેરવે છે જો આ આકૃતિમાં કોઈ ફેરફાર ન દેખાય તો આ આકૃતિ પરિભ્રમણ સમમિત ધરાવે છે તમે ઓબ્જેક્ટને કોઈપણ ડિગ્રી માપ દ્વારા ફેરવી શકો છો પરિભ્રમણ દક્ષિણાવર્ત અથવા વામાવર્ત થઈ શકે છે ચાલો એક નવી જિયોજેબ્રા વિન્ડો ખોલીએ ફાઇલ ન્યૂ પર ક્લિક કરો ચાલો એક ચોરસ બનાવીએ ટૂલબારમાંથી રેગ્યુલર પોલિગોન ટૂલ ઉપર ક્લિક કરો ડ્રોઈંગ પેડ પર ક્લિક કરો બિંદુ એ અને બી માર્ક કરો એક સંવાદ બોક્સ ખુલે છે ઓકે પર ક્લિક કરો ચોરસ એ બી સી ડી દોરાયેલ છે rotate object around a point by angle tool પસંદ કરો ચોરસ એબીસીડી પર ક્લિક કરો આ ચોરસને પ્રકાશિત કરશે આગળ કોઈ પણ એક શિરાબિંદુ પર ક્લિક કરો હું એ પર ક્લિક કરીશ એક સંવાદ બોક્સ ખુલે છે એંગલ ક્ષેત્રમાં 60 ટાઈપ કરો પ્રથમ ડ્રોપ ડાઉન બોક્સમાંથી ડિગ્રી પસંદ કરો ક્લોકવાઇઝ વિકલ્પ પસંદ કરો ઓક પર ક્લિક કરો આ ચોરસને પસંદગી બિંદુ પર 60 ડિગ્રી કોણ સાથે દક્ષિણાવર્ત ફેરવશે ફેરવાયેલ image A B C D બનેલ છે ચાલો મૂવ ટૂલની મદદથી આ આકૃતિ એક બાજુ ખસેડીએ આગળ dilate or enlarge object from point by sector વિસ્તરણ વિસ્તરણ એક રૂપાંતર છે જેમાં માપક્રમ પરિબળની મદદથી આકૃતિને મોટી કરી શકાય છે ચાલો પોલિગોન ટૂલની મદદથી એક ત્રિકોણ દોરીએ E F G ત્રિકોણ પૂર્ણ કરવા માટે E પર ફરીથી ક્લિક કરો ન્યૂ પોઇન્ટ ટૂલ ઉપર ક્લિક કરો અને બિંદુ H માર્ક કરો dilate object from point by factor tool પર ક્લિક કરો ત્રિકોણ EFG પર ક્લિક કરો આ ત્રિકોણને પ્રકાશિત કરશે બિંદુ H પર ક્લિક કરો એક સંવાદ બોક્સ ખુલે છે નંબર ક્ષેત્રમાં વેલ્યુ 2 ટાઇપ કરો ઓકે પર ક્લિક કરો આ ઓબ્જેક્ટને બમણું મોટું કરે છે સેગમેન્ટ બેટવીન ટુ પોઇન્ટ્સ પર ક્લિક કરો બિંદુ H E E જોડો બિંદુ H G G' જોડો બિંદુ H f f ડેશ જોડો અહીં તમે જોઈ શકો છો કે h વિસ્તરણ બિંદુ છે તમે અવયવની વેલ્યુ લખીને તમે ઈચ્છો એટલું ઓબ્જેક્ટને મોટું કરી શકો છો ચાલો હવે આ ફાઈલને સંગ્રહ કરીએ ફાઇલ સેવ એસ પર ક્લિક કરો હું ફાઈલ નામ dilate ટ્રાયેંગલ લખીશ સેવ પર ક્લિક કરો અને આ સાથે આ ટ્યુટોરીયલ સમાપ્ત થાય છે સારાંશમાં આ ટ્યુટોરીયલમાં આપણે શીખ્યા રેખાના પ્રતિબિંબ વિશે એક બિંદુ પર ઓબ્જેક્ટનું પરિભ્રમણ સ્કેલ અવયવ દ્વારા ઓબ્જેક્ટને મોટું કરવું અસાઇનમેન્ટ તરીકે હું ઈચ્છીશ કે તમે એક પંચકોણ દોરો દોરવા માટે રેગ્યુલર પોલિગોન વાપરો સંકેત બાજુઓ ઇક્વલ ટુ 5 એક લંબ દ્વિભાજક પંચકોણની એક બાજુએ દોરો પંચકોણની અંદર એક પોઇન્ટ બનાવો આ બિંદુ માટે ટ્રેસ ઓન સેટ કરો લંબ દ્વિભાજક માટે આ બિંદુનું પ્રતિબિંબ મેળવો ઈમેજ બિંદુ માટે ટ્રેસ ઓન સેટ કરો તમે સાચી રેખા સમમિતિ પસંદ કરેલ છે તે જોવા માટે આ પંચકોણને ટ્રેસ કરો મૂળ પંચકોણને એક બિંદુ પર 135 ડિગ્રીમાં વામાવર્ત ફેરવો બિંદુ પર પંચકોણને અવયવ 3 દ્વારા મોટું કરો આ અસાઇમેન્ટ આ પ્રમાણે દેખાવું જોઈએ નીચેની લિંક ઉપર ઉપલબ્ધ વિડીયો જુઓ તે સ્પોકન ટ્યુટોરિયલ પ્રોજેક્ટ માટે સારાંશ આપે છે જો તમારી બેન્ડવિડ્થ સારી ન હોય તો તમે ડાઉનલોડ કરી તે જોઈ શકો છો spoken tutorial project team spoken ટ્યુટોરિયલોની મદદથી વર્કશોપ આયોજિત કરે છે જેઓ ઓનલાઈન ટેસ્ટ પાસ કરે છે તેમને પ્રમાણપત્રો પણ આપીએ છીએ વધુ